10 9든지 soruya bakalım. Dalam 글을 읽고 물음에 답하십시오. 아시아다키 메틴 오쿠야라 소루야 제밥다야름. 시각장애인의 안내견은 주인과 있을 때 행인에게 관심을 두지 않는다. Cangeyin engeli demek. Şigak'ta görme duygusu. Yani görmeyen, kör anlamına geliyor. Şigak cangeyin. Onların anne gön, gön köpek demek. Anne ise yol gösteren. Yani körlerin yanında onlara yol gösteren bir köpek. demek istiyor. Juin과 있을 때 onun sahibiyle beraber can beraber olduğu zaman 행인 행인데 yolda yürüyen insanlara 행in diyoruz. 행인에게 관심을 두지 않는다. 일기 göstermez. 블라블라블라 안내견이 주인을 남겨두고 행인에게 다가간다면 이는 주인이 위험에 처해 있다는 뜻이다. 안내견 바세티 모 교팩 주인을 남겨두다 남겨두다 브라크막 yani onun sahibini bırakıp 행인에게 다가간다면 yani yolda yürüyen insanlara yaklaşırsa 면 사세 diye çeviriyorduk. yaklaşırsa 이는 주인이 위험에 처해 있다는 뜻이다. Demek ki inin demek ki 주인이 onun sahibi 위험에 처해 있다는 뜻이다. Yani tehlikeli durumda olduğunu ifade etmektedir. 안내견은 주인에게 문제가 발생하면 o köpek 오는 sahibine bir sıkıntı olduğu zaman 곧장 hemen direct 주변 사람에게 달려가 etrafındaki insanlara koşarak 도움을 요청하도록 도움, yardım 요청하다다 isteme 훈련을 받기 때문이다 훈련 normalde spor alanında kullansak antrenman, idman gibi şeyleri oluyor asker yerinde kullanıyorsak tatbikat oluyor. Ama burada o köpeğe eğitim vermek diye çevirirsek en doğru olabilir. Yani öyle eğitim o sahibi tehlikeli durumda kaldığı zaman hemen etrafındaki insana koşa koşa gidip koşarak koşarak gidip onlara yardım isteyecek şekil, isteyecek bir şekilde eğitim alınmıştır. 안내견이 행인의 주위를 맴돌면 오 안내견 오 교팩 행인의 주의를 맴돌면 유류엔 인산날은 에트라선다벨레 돌라시로사 오 교페이 타킵 에델의 주인의 상태를 확인하고 오 사이빈인 누르무누 컨트롤 에딥 구조센터에 연락해야 한다 yani yardım o merkezine aramalısınız. O zaman bu parantez içine ne girecek bakalım? Birok, birok gerçi ya da her ne kadar anlamına geliyor. Bulom elbette 만약 eğer 과연 gerçi hakikaten yani o zaman ne olması lazım? Evet manyak. Bu manyak şöyle beraber kullanılıyor. Manyak bla bla bla 라면 eğer öyleyse 소로 이름이 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오. 부 매틴에 aynı olanı seçelim. 안내견이 주인 곁을 떠나는 경우는 없다. O köpek kendi sahibinin yanından hiç 떠나다 terk etmek yani oradan çıkmak anlamına geliyor. Öyle, öyle bir 경우 durum yok diyor. Ama durum vardı. O tehlikeli durumda kaldığında hemen başka insanın yanına gidip yardım istiyordu. Bu yanlış. 안내견은 문제가 생기면 구조센터로 달려간다. O köpek sıkıntı çıktığı zaman çıkarsa yardım merkezine koşuyor. 어, bu değil. 안내견이 다가오는 것은 위급한 상황이 생겼다는 뜻이다. 안내견이 da가오는 것. O köpeğin bizim yanımıza ya da insanların yanına gelmesi 위급한 상황이 생겼다는 뜻이다. O tehlikeli ya da acil durum çıkmış ifade etmektedir. Bu doğru. 4 ne diyor? 안내견은 항상 주변의 사람들에게 관심을 갖도록 훈련을 받는다. O köpek her zaman etrafındaki insanlara ilgi göstermeye eğitim alınmış diyor. Bu da yanlış. Cevap 3. Soru 21, 22'ye bakalım. Aynı şekilde metini okuyup doğru cevaplayalım. 문자 교육은 빠를수록 좋다고 믿는 부모들이 있다. 문자, dil demek, 교육 eğitim. Dil eğitimi ne kadar hızlı olursa iyi olacağına inanan, 믿는 bumo들이 있다. Bu 바바, b 안내, 야니 n 스 부모 a n i biz bumo d i y e r e 이들은 자신의 아이가 또래보다 글자를 더 빨리 깨치기를 바라며 문자 교육에 블라블라블라 안내 바발라 자신의 아이가 캔디 초주 또래보다 또래보다 대캔 오지발 오여신다키 초죽랄 글자를 더 빨리 깨치기를 바라며 오초죽라르단 글자를 오딜리 daha hızlı geçida derken böyle bilgi edinmek böyle aa böyle geçida diyoruz. Mesela felsefe yerinde kullanırsak insan böyle meditasyon yapıyor sonra da böyle o aydınlandım falan diyor ya onu geçida diyoruz. Ya bilgi edinmek paradan isteyerek 문자 교육에 블라블라블라 o dil eğitime 그런데 나이가 어린 아이들은 아마 나이 yaş 어린 아이들 hani küçük yaş küçük olan çocuklar a직 hala 다양한 능력이 완전히 발달하지 못해. 다양하다, çeşitli. 능력다, ability. Yani yetenek. Başka bir yetenekler 완전히 yani tamamen 발달하지 못해. gelişmediği için 온몸의 감각을 동원하여 온몸, 몸 vücut demek. Onmum derken bütün vücut, 감각ta hisler. Yani 6 tane duygu var ya. Onu 감각 diyoruz. 감각을 동원하여 동원하다다 굴란하라 정보를 얻는다 빌기 에디니오나 이 시기에 오 드냄데 글자를 읽는 것에 닐 오쿠마야 알파벳 오쿠마야 집중하다 집중하다다 오닥라막 을레 야팔산 야팔랄사 다른 감각을 사용할 기회가 줄어 y a n 뷰르 b 에오 감각 히슬 s l 다른 감각 ö 뷰르 r 에 o his duygularını 사용할 기회 kullanma fırsat kullanma fırsat azallık 능력이 고르게 발달하는데 o 능력 duygular hisler 고르게 발달하다 고르게 발달하다 발달하다이dı gelişmekte 고르게 derken denkli denkli e, gelişmesine 어려움이 있을 수 있다. Hani zor yaşayabilir, zor durumda kalabilirler. 21. soru bu deyimler çıktı. Sonel deda. Deda normalde şöyle değmiş ya da yapışmış şeyleri böyle çıkarmak gibi. Uzak durmak gibi. Deda. Sonel deda. Demek ki yerde el koydunuz onu kaldırdınız. O deme. İrılganda i diş deme. Kalda ise kazmak gibi. İleri galiba böyle hani uyurken öyle yapanlar var ya böyle böyle ses çıkaranlar var ya onu 이를 갈다 diyoruz. Dam을 쌓는다. Tam duvar demek. Dam을 sata duvarı koymak. Duvar yapmak. Yarı rollida. Yar. Alev. Haralet. Yar demek. Ollida ise yükseltmek. Şimdi Ne yapıyorlardı? Ha benim çocuk daha iyi. O aynı yaşındaki o çocuklardan daha iyi okusun diye çok çalıştırıyorlardı. Onu biz ne diyoruz? Yarı rolünde diyoruz. Mesela ben bunu çok istiyorum. Bunu yapmak çok istiyorum. Çok hevesliyim. Yani bunu yapacağım, şunu yapacağım, böyle şöyle yapmak. Böyle çaba gösterenlere yarı rolida diyoruz. Yarı rolida. O zaman son을 da. sonul 때다. Hangi durumda kullanıyoruz? Bu mesela şimdiye kadar sürekli yaptığım işlerden uzak durmak. Ben gangsterim. Yani orada işte insanları dövüyor, mövüyor, sokaklarda böyle geziyordum. Ama ben artık gidip ne diyorum? Ben artık böyle yaşamak istemiyorum. Ben bu gangster işlerden sonul 떼고 싶어요. Yani o iş daha yapmak istemiyorum. Oradan çıkmak istiyorum. O anlamda kullanıyoruz. İregal'da böyle yapıyorduk ya. Biz ne zaman böyle yapıyoruz? Çok sinirlendiğim zaman. Ne demek? İntikam alacağım demek. Yani ben iri kalmenso şöyle yaparak intikam alacağım. O demek sinirlendiğimiz zaman kullanıyoruz. satta. biz böyle satta. o işi yapmak istemiyorum. Artık o işte uzak durmak istiyorum. Görmek bile istemiyorum. Aramızda mesela atıyorum ders çalışma. Çocukların canını çok sıkıyor işte. Ya benim matematiğim hiç yok. Benden eskide hiç matematik çalışmıyordum. Annem diyordu işte sen matematik matematik ve senin arasında işte duvar koydun falan diye söylüyordu. Dam을 쌓다 yani yapmamak, bakmamak anlamına kullanıyoruz. Cevap 4. Soru 22'ye bakalım. 이 글의 중심 생각을 고르십시오. Bu metinin 중심 생각, orta fikir yani o metnin anlatmak, bahsetmek istediği nedir onu seçeceğiz. 문자 교육을 하는 방법이 다양해져야 한다. Dil eğitim yöntemlerinin çeşidi daha 족오마 쓰개를 키워 무대에 아이들의 감각을 기르는데 문자 교육이 필요하다. 초죽들은 오 감각, his, duygularını geliştirmek için girdası beslemek anlamına geliyor. Munca 교육이 필요하다. O hisleri, duygularını geliştirmek için dil eğitim gerekiyor. Bu da değil. 이른 문자 교육이 아이의 발달을 방해할 수 있다. 이르다, erken. 문자 교육, erken olan o eğitim çocukların gelişmesine 방해하다 engel koymak. Engel koymuş olabilir. Bu doğru. 4. A이들은 서로 비슷한 시기에 글자를 배우는 것이 좋다. Çocuklar yani birbirine aynı yani benzer bir zamanda dil öğrenmek iyidir. Bu da değil. Cevap 3.